大家好，欢迎又来到马太牧场雅各书分享了。我是牧场主人崔显耀牧师。这样，星星若没有行为，就是死的。雅各书二章十七节：我信故我行。今天呢，第十四讲，神要对你说什么？若是。 群体，你看到吗？在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。啊，今天的题目是弱势群体。 我想，一般的人都应该知道吧？哦，弱势群体呢，它的范围可以说是非常的广，但是它大概可能就是在呃经济上啊，可能经济上不足，或者他是有是比较特殊的人，可能心灵呃比较软弱，或者生理上可能有一些的欠缺啊。 当然还有各方面好多啦。当然，圣经所说的孤儿寡妇，他也算可能也是一些弱势的一个群体，所以非常多元性。但是，一般上呢，我们可以从一个呃国家的这个应该说是社会学来说呢，就是这些弱势群体呢，他们就是有一些比较呃被边缘化。 或者有一些的限制，有一些的不足，所以在他成长、生活环境、人生的境遇里面呢，可能他可能会遭受到一些呃所谓的不公平，然后呃发展受到限制，还有不足，或者甚至会会面对一些人把他们排斥等等，所以我们呃。 在这样的一个呃呃社会学提到的弱势环境来说呢，我们都会发觉到啊，好多的城市的地方，或者是一些比较文明的地方啊，特别是宗教性比较强的地方，其实你发觉到都有好多的这个慈善团体啊，他们非盈利的，然后在当中有不同的商家。 不同的活动，不同的这些人群、义工等等，在当中，我们可以说是有钱出钱，呃，有力出力，啊，然后有心也献心了，啊，那呃，可以说，呃，重点就是说在，嗯，帮助他们、扶持他们、鼓励他们、支持他们，让他们尽量在这个呃平等跟人权的。 这个环境底下呢，能够呃过得比较好哦。所以今天我们呃看圣经的时候，他就有提到的，就是如果你是真正虔诚的人的话，那你应该看顾在患难中的孤儿寡妇。孤儿寡妇在旧约圣经里面其实常常都有提到啊，就是神吩咐这些呃犹太人呢。 他们需要去照顾这些孤儿寡妇。孤儿寡妇呢，那可以说在那男性为主的一个社会里面，你成为寡妇，你其实呃就没有经济能力。然后你孤儿，当然也一样的呃，家庭的支柱哦，就是父亲呃不在了，呃，生活当然也会困苦。所以经济上困苦，心灵上、精神上又没有爸爸、没有先生的这个。 支持也很容易，呃，被这个社会所这个所欺负，呃，剥削等等。所以啊，孤儿寡妇也就是在这个弱势的群体的范围里面。当然，我们按现代这个社会学的角度，不单单是孤儿寡妇了。那就好像刚才所提的，其实很多地很多的人群啊，很多不足，很多的这个弱势的人，边缘化的人。 都是在弱势群体里面，但圣经就是告诉我们，就是你是属灵虔诚的人，你不是单单在当中来顾到自己的事，你是虔诚的人，你要顾到这个弱势群体的事情。所以啊，我们感谢主，我们看到教会的圈子，或者是用呃还或者是一些呃呃非盈利的基督教团体。 其实在各方面呢，就是呃，都在这个弱势群体的施工上也做了很多，信徒也好多的在当中来参与啊，来在当中啊，所以我们可以说呢，今天如果你是一个虔诚的人，那你就问问自己啦，那就是说在呃，当然呃，按照你各方面的恩赐能力啊，是不是在经济上？ 有支持他们，精神上是不是给他们鼓励，或者是生活上陪伴他们啊？是做义工来支持他们，等等等等。哦，那教会做了很多，那很多信徒也参与了。不过我们要问，今天我们是虔诚的人，你自己有没有参与在当中呢？这是神对你说的话。我们一起祷告。 天赋上帝，我们知道，我们就是叫信仰，是啊一个爱的团体，所以我们不单单是呃照顾念呃注意到我们自己需要有这个信仰的生活，但圣经有很多的地方都教导着我们啊。 我们需要将这个爱呢，从这个教会拿出来。我们需要走出教会，能够让这个爱呢，去关注到许多的弱势呃群体，帮助着他们，让他们在啊人群当中呢，能够得到人权，得到平等。呃，他们所被忽略的地方呢，啊，教会信徒也能够在当中照顾着他们。所以我们祈求主帮助着我们，让我们看到我们是一个虔诚的人。 我们需要在这个弱势群体的事上有所的看到，我们有怜悯之心，能够在当中来呃呃照顾、关心、支持、陪伴着他们。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力啊！新的一年，希望大家有动力。 啊，可以给各方面的一些的支持和鼓励。欢迎写几个字，彼此分享鼓励鼓励。上帝爱你，也祝福你。